इंडोनेशिया में एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे भारत में तो प्रेमी प्रेमिका आपस में न केवल गले मिलते हैं बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है इंडोनेशिया में एक लड़का और एक लड़की को सरेआम कोड़े मारे गए और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपराध यह था कि वे सार्वजनिक जगह पर गले मिलने के दोषी थे जी हाँ कॉलेज जाने वाली एक लड़की और उसके हम उम्र बॉयफ्रेंड को सत्रह सत्रह कोड़े पड़े और वहां के सरकारी प्रवक्ता का यह कहना था कि दोनों ने सरिया कानून तोड़ा है जिसके चलते उन्हें सजा दी गई है कुल मिलाकर इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि नकाब पहना हुआ एक व्यक्ति लड़के और लड़की को बारी बारी से पीठ पर कोड़े मार रहा है और कई लोग इसका वीडियो बना रहे हैं कुल मिलाकर इस दौरान एक महिला के बॉयफ्रेंड को भी सार्वजनिक रूप से प्यार जाहिर करने के चलते कोड़े लगाए गए यह लड़का भी किशोर था यानी इंडोनेशिया में शरिया कानून के चलते सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का प्रदर्शन अपराध माना जाता है और उसकी सीधी सीधी सजा कोड़े के रूप में मिलती है